وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم ماں کی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی کل میں رسول ہے مخدوم مرد امت ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرتی ہے وہی والی کل ہے اس پر بھی نظر میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا ملو یا سیلو دس واہا کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی سال ہے اس کی جو امی لقبی ہے نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی گو میرا نبی میرا ندی میرا ندی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا پر نشرح لك صدرك منصوب هجيسي سے ورفعنا لك ذكرك الله كفر ما لم نشرح لك صدرك منصوب هجيسي سے ورفعنا لك ذكرك جس قرآن ہے نبی میرا نبی ہے نبی میرا نبی ہے نبی میرا نبی میرا نبی ہے